流浪在星际，任凭惯性飞行，拿捏着恰好距离，从此不再交集。感受着炽热的心，一点一滴燃烧殆尽，宇宙的。 段与我相对的你，在这冰冷世界里绽放着生命。我与你却以相同速度飞行，不可以接近你身影。我早已。 将我唤醒，深陷你的引力。我决心不再压抑，即使毁灭了自己，也只想待在你怀里。流浪在星际。 离过往轨迹，我脱离困住自己的安全距离，鼓起勇气面对自己的心意，朝向你飞行。多少星辰与星在这片无边。 的宇宙，我又曾毁灭多少周围星球？要是没有了你，还有谁能在这指引我逃离黑洞？我早已心。 深陷你的引力，我决心不再压抑。即使毁灭了自己，也只想待在你怀。 的宇宙不再只是虚空，我成为永远守护你的星球，我会朝向有你在的那一片星空，成为你不变的。 走。